درود یاران گرانقدر به این کلیپ و به این درس بسیار خوش اومدید در این ویدیو قصد داریم 100 جمله بسیار کاربردی در زمان آینده ساده رو با هم مرور کنیم و با هم یاد بگیریم توضیحات لازم در این کلیپ و در این درس برای هر جمله تقدیم حضور شما میشه پس فراموش نکنید اگر میخواهید خوب یاد بگیرید هر جمله رو در قسمت کامنت و البته در دفتر یادداشتتون بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و هنگام بیانشون و تکرارشون صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و رفع بکنید بسیار خوب بپردازیم به 100 جمله کاربردی در زمان آینده ساده در انگلیسی موری will my apology. موری will accept my apology. موری یعنی یک فردی به نام موری یک آقایی به نام موری و همونطور که دارید مشاهده میکنید هم به این دلیل که فائل در ابتدای جمله اومده و البته چون اسم خاصه حرف اول به صورت بزرگ باید نوشته بشه will که برای نشان دادن زمان آینده است accept یعنی پذیرفتن my apology apology یعنی عذرخواهی یا پوزش my apology یعنی پوزش من موری will accept یعنی موری خواهد پذیرفت چی رو my apology پوزش مرا حالا شما برای اینکه خوب یاد بگیرید فراموش نکنید که همین جمله و همین عبارت و همین فعل رو در قسمت کامنت بنویسید و فراموش نکنید که این رویه رو و نوشتن مثال ها در قسمت کامنت رو تا انتهای درس ادامه بدید دوستان این کلیپ یک کلاس آموزشیه پس فراموش نکنید که دنبال کنید در تمرینات شرکت بکنید که به یاری خداوند و تلاش های خودتون یاد بگیرید بسیار خوب پس مثالمون اینه Mori will accept my apology. Mori will accept my apology. Father will allow me to buy that car. Father will allow me to buy that car. father یعنی پدر تلفظ th رو دقت داشته باشید زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز father father will allow یعنی اجازه خواهد داد و همونطور که میدونیم will برای بیان آینده will allow همونطور که فعل در شکل ساده خودش اومده یعنی آینده ساده will allow یعنی اجازه خواهد داد که چی کار بکنم به کی اجازه خواهد داد می به من که چه کار کنم to buy که بخرم buy یعنی خریدن that یعنی آن car یعنی خودرو یا ماشین father will allow me to buy that car پدر به من اجازه خواهد داد که آن ماشین را بخرم حالا فراموش نکنید مثال رو در قسمت کامنت بنویسید تا دوباره تکرار بکنیم father will allow me to buy that car father will allow me to buy that car Sarah will ask me again. Sarah will ask me again. Sarah یعنی خانومی به نام سارا. Will ask یعنی از من خواهد خواست یا از من خواهد پرسید. چجوری میگی از من؟ به خاطر می again یعنی دوباره. سارا ویل اسک می یعنی سارا دوباره از من خواهد پرسید همین الان بهش جواب دادم ها ولی دوباره از من خواهد پرسید سارا ویل اسک می اگن سارا ویل اسک می اگن We will believe their lies. We will believe their lies. We یعنی ما. Will believe یعنی باور خواهیم کرد. Their یعنی مال آنها. Lies یعنی دروغ ها. Lie یعنی دروغ. Lies حالت جمعشه. Lies یعنی دروغ ها. We will believe their lies یعنی ما دروغ های آنها را باور خواهیم کرد یعنی چی چه موقعی استفاده میشه مثلا فرض کنید که در مورد سیاست دارید صحبت میکنید بعد دوستتون به شما میگه که آیا مثلا فلان سیاست مدار فلان چیز گفته انجام میده بعد شما میگید که we will believe their lies ما دروغ های آنها را باور خواهیم کرد we will believe their lies we will believe their lies Maury will borrow your car. موری will borrow your car موری یعنی فردی به نام موری will borrow یعنی قرض خواهد گرفت your مال تو کار خودرو یا ماشین موری ویل بارو یور کار یعنی موری ماشین تو را قرض خواهد گرفت حالا در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید موری ویل بارو یور کار موری ویل بارو یور کار Police will break the window to enter the house. Police will break the window to enter the house. پلیس که معرف حضورتونه یعنی پلیس در مورد تلفظ پلیس دقت بفرمایید استرس روی بخش دوم روی ال پلیس نگفتم پلیس پلیس یعنی پلیس ویل break یعنی خواهد شکست The window یعنی اون پنجره مشخص که داره در موردش صحبت میکنه window یعنی پنجره که بلدید همتون The window به خاطر گرفتن THE داره اشاره میکنه به یک پنجره بسیار خاص که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم پنجره است به خاطر امین از THE استفاده میشه To به این منظور که enter enter یعنی وارد شدن یا داخل شدن The house یعنی اون خونه اون خونه مشخص Police will break the window to enter the house یعنی پلیس پنجره را برای ورود به خانه خواهد شکست Police will break the window to enter the house Police will break the window to enter the house Dad will bring the blue pen for me. Dad will bring the blue pen for me. Dad یعنی بابا will bring یعنی خواهد آورد برای آینده ساده The blue pen یعنی اون خودکار آبی مشخص for برای یا به منظور می من یا مرا Dad will bring the blue pen for me یعنی پدر خودکار آبی را برای من خواهد آورد حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید دوستان فراموش نکنید اینکه ما تاکید میکنیم در تمرینات شرکت بکنید دلیلش این است که شما اعتماد به نفستون در بیان جملات انگلیسی و نوشتنشون و بیانشون و این اعتماد به نفس در شما رفته رفته رشد بکنه و به جایگاهی برسید که به راحتی بتونید صحبت بکنید پس اجازه بدید این رشد رفته رفته و کم کم اتفاق بیفته و با شرکت در تمرین ها کمک کنید به خودتون با هم در قسمت کامنت می نویسیم Dad will bring the blue pen for me Dad will bring the blue pen for me. Tara will buy a cup of coffee. Tara will buy a cup of coffee. Tara یعنی خانومی به نام تارا will buy یعنی خواهد خرید چی؟ A cup یک فنجان of coffee از قهوه a cup of coffee یعنی یک فنجان قهوه Tara will buy یعنی تارا خواهد خرید چی a cup of coffee یک فنجان قهوه پس جملمون اینه Tara will buy a cup of coffee Tara will buy a cup of coffee Maury will cancel the appointment. Maury will cancel the appointment. موری یعنی فردی به نام موری will cancel یعنی کنسل خواهد کرد لغو خواهد کرد چی رو the appointment اون قرار ملاقات رو appointment یعنی قرار ملاقات یا قراری که حالا قراره اتفاق بیفته توش THE و با تلفظ the در اینجا داره اشاره میکنه به اون قرار ملاقات مشخص حالا چرا گفتی the نگفتی the appointment دلیلش اینه که اگر بعد از THE شما حرف صدادار گفتاری که در اینجا A در appointment داشته باشیم باید the رو the تلفظ بکنید the appointment یعنی اون قرار ملاقات مشخص کی کنسلش میخواد بکنه موری پس جمله ما اینه در قسمت کامنت با هم می نویسیم و تکرار میکنیم موری will cancel the appointment موری will cancel the appointment Sarah will change her password. Sarah will change her password. Sarah یعنی یک خانومی به نام سارا will change یعنی تغییر خواهد داد چی رو her مال او password. Password یعنی پسورد که میدونید یعنی رمز عبور Sarah will change her password یعنی سارا رمز عبورش را تغییر خواهد داد جملمون چی شد؟ در قسمت کامنت بنویسید Sarah will change her password Sarah will change her password Mom will clean the house. Mom will clean the house. کلین که یعنی تمیز کردن will clean یعنی تمیز خواهد کرد چه کسی مام مامان the house یعنی اون خونه مشخص مثلا خونه خودمون مام will clean the house یعنی مامان خانه را تمیز خواهد کرد آقا یک کم تو کارهای خونه کمک کنید به این مامانای عزیز خداوند مادران همتون رو سلامت و تندرست براتون نگه داره مام will clean the house Mom will clean the house. Maury will cook a yummy dinner tomorrow. Maury will cook a yummy dinner tomorrow. موری یعنی فردی به نام موری will cook یعنی خواهد پخت تبخ خواهد کرد چی یک یامی یعنی خوشمزه یا لذیذ دینر یعنی شام تومارو یعنی فردا موری ویل کوک موری خواهد پخت یامی دینر یک شام خوشمزه کی تومارو پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید موری ویل کوک یامی دینر تومارو Maury will cook a yummy dinner tomorrow. We will complain about the noise. We will complain about the noise. We will complain یعنی ما شکایت خواهیم کرد about در مورد the noise اون سر و صدایی که داریم در موردش صحبت میکنیم پس دقت داشته باشید THE داره اشاره میکنه به اون موضوعی که گوینده و شنونده میدونن موضوع چیست یعنی the noise اون سر و صدایی که دوتامون میدونیم موضوع چیست We will complain about the noise یعنی ما در مورد سر و صدا شکایت خواهیم کرد حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید We will complain about the noise We will complain about the noise Tara will confirm your reservation. را will your reservation. یعنی خانومی به نام تارا. Will confirm یعنی تایید خواهد کرد. چی رو؟ Your reservation یعنی رزرو شما رو. مثلا رزرو بلیت هتلتون یا بلیت هواپیماتون. ترا will confirm your reservation یعنی تارا رزرو شما را تایید خواهد کرد. حالا در قسمت کامنت بدرخشید خودتون رو نشون بدید و بنویسید ترا will confirm your reservation Tara will confirm your reservation. You will count to ten. You will count to ten. You will count یعنی تو خواهی شمرد تا چند to 10 تا ده. You will count to 10 یعنی تو تا ده خواهی شمرد مثلا بچه کوچولوه دارین باهاش قایم موشک بازی میکنید بعد میگه تا چند بشمرم بعد بهش میگید You will count to 10 یعنی تو تا ده خواهی شمرد حالا شما در قسمت کامنت بنویسید ما تا چند باید بشماریم You will count to 10 You will count to 10 I will cut that tree next month. I will cut that tree next month. I will cut یعنی من قطع خواهم کرد من خواهم برید that tree اون درخت رو next month ماه بعدی next یعنی بعدی month یعنی ماه that یعنی آن اشاره به دور tree یعنی درخت دوستان دقت بکنید نگفتم تیری تری درخت بین تی و آر صدایی وجود نداره پس I will cut من قطع خواهم کرد that tree اون درخت رو next month ماه آینده I will cut that tree next month I will cut that tree next month We will dance at her birthday party. We will dance at her birthday party. We will dance یعنی ما خواهیم رقصید We یعنی ما will برای زمان آینده dance یعنی رقصیدن کجا at در her مال اوی خانم birthday یعنی روز تولد و birthday party یعنی جشن تولد Her birthday party یعنی جشن تولد اوی خانم We will dance مار خواهیم رقصید at her birthday party در جشن تولد اوی خانم بسیار همالی به جای ما هم برقصید و خوش باشید و در قسمت کامنت بنویسید We will dance at her birthday party We will dance at her birthday party I will draw a tree I will draw a tree I will draw یعنی من خواهم کشید چی؟ tree. یک درخت من یک درخت خواهم کشید آفرین بر شما درخت ها رو حفظ بکنید روی تنشون یادگاری ننویسید I will draw a tree من یک درخت خواهم کشید حالا در قسمت کامنت بنویسید I will draw a tree I will draw a tree I will drink three glasses of beer. I will drink three glasses of beer. I will drink یعنی من خواهم نوشید. Three یعنی سه. Glasses یعنی لیوانها. Of از beer یعنی آبجو. یعنی چی آقا؟ سه لیوان آبجو میخوای بنوشی؟ عجب شیطونی هستی. I will drink three glasses of beer. من سه لیوان آبجو خواهم نوشید. I will drink three glasses of beer. Tara will drive the car. Tara will drive the car. The car یعنی اون ماشین مشخص اون خودروی مشخص چون از THE استفاده شده ترا یعنی خانومی به نام تارا will drive یعنی خواهد راند رانندگی خواهد کرد چی رو the car اون ماشین رو ترا will drive the car تارا ماشین را خواهد راند ترا will drive the car Tara will drive the car David will eat a hamburger for lunch. David will eat a hamburger for lunch. David یعنی فردی به نام دیوید یا آقایی به نام دیوید will eat یعنی خواهد خورد a hamburger یعنی یک همبرگر که میدونید for یعنی برای یا به منظور lunch یعنی نهار David will eat a hamburger for lunch یعنی دیوید یک همبرگر برای نهار خواهد خورد نوش جونش حالا شما در قسمت کامنت بدرخشید و اعتماد به نفستون رو نشون بدید و این جمله رو کامنت کنید دیوید will ایت a hamburger for lunch David will eat a hamburger for lunch We will explain the problem clearly. We will explain the problem clearly. We یعنی ما will explain یعنی توضیح خواهیم داد the problem یعنی اون مسئله یا مشکلی که مشخص شده و مشخص بین گوینده و شنونده و تلفظ problem رو دقت بفرمایید دوستان پرابلم نیست Problem بین P و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی نباید اضافه بکنیم problem یعنی مسئله یا مشکل the problem یعنی اون مسئله یا مشکل خاص که داره در موردش صحبت میکنه clear یعنی صاف و واضح و شفاف clearly یعنی به روشنی با شفافیت با وضوح We will explain the problem clearly یعنی ما مشکل را با شفافیت توضیح خواهیم داد We will explain the problem clearly. We will explain the problem clearly. Julie will feel lonely and I feel her. Julie will feel lonely and I feel her. جولی یعنی خانومی به نام جولی will feel یعنی احساس خواهد کرد یا حس خواهد کرد lonely یعنی تنهایی یا حس تنهایی در اینجا and و I من feel حس خواهم کرد یا درک خواهم کرد her او را اوی خانم را Julie will feel lonely and I feel her. جولی حس تنهایی خواهد کرد و من او را درک می کنم. Julie will feel lonely and I feel her. Julie will feel lonely and I feel her. I will fill the glass with water. I will fill the glass with water. I will fill یعنی من پر خواهم کرد چی رو the glass اون لیوان رو glass دو تا معنی داره هم به معنی شیشه هم به معنی لیوان with یعنی با یا همراه با water یعنی آب I will fill the glass with water یعنی من لیوان را با آب پر خواهم کرد I will fill the glass with water I will fill the glass with water. I will find it for you. I will find it for you. I will find یعنی من خواهم یافت یا پیدا خواهم کرد چی رو it اون چیزه رو اون چیزه که داره در موردش گوینده صحبت میکنه و شنونده میدونه که اون موضوع چیه for برای یا به منظور you to I will find it for you یعنی من برات پیداش خواهم کرد نگران نباش من برات پیداش خواهم کرد حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید I will find it for you I will find it for you Bob will finish the work before going to the party. Bob will finish the work before going to the party. Bob یعنی آقایی به نام باب will finish یعنی تمام خواهد کرد به اتمام خواهد رساند the work یعنی اون کار مشخص رو work یعنی کار و در اینجا the work یعنی اون کار مشخص رو که داریم در موردش صحبت میکنیم before یعنی قبل از going رفتن to به the party اون مهمونیه اون جشنه پس باب قبل از اینکه بره به اون مهمونی کارش را تمام خواهد کرد حالا در قسمت کامنت با هم می نویسیم Bob will finish the work before going to the party. Bob will finish the work before going to the party. Tata will follow me to home. Tata will follow me to home. تاتا یعنی خانومی به نام تاتا ویل برای زمان آینده follow یعنی دنبال کردن یا همراهی کردن ویل follow یعنی دنبال خواهد کرد در اینجا کیو می مرا به کجا تو هوم به خانه جملمون پس اینه تاتا will follow me to home یعنی تاتا مرا تا خانه همراهی خواهد کرد و ما سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال میکنید و همراه ما هستید فراموش نکنید که شرکت کردن شما در کامنت ها و تمرین ها باعث رشد خودتون خواهد شد پس فراموش نکنید هر عبارت و هر جمله که در این درس با هم کار میکنیم رو در قسمت کامنت با هدف یادگیری بهتر برای پیشرفت خودتون کامنت کنید و در تمرین ها شرکت بکنید پس با هم در قسمت کامنت می نویسیم تاتا will follow me to home تاتا will follow me to home موری will fix the car موری will fix the موری یعنی فردی به نام موری will fix یعنی تعمیر خواهد کرد درست خواهد کرد چی رو the car اون ماشین مشخص رو پس جملمون اینه در قسمت کامنت می نویسیم موری will fix the car موری will fix the car God will forgive us. God will forgive us. God یعنی خداوند یکتا چطور متوجه میشیم به این دلیل که God با جی بزرگ نوشته شده یعنی حرف اولش با جی بزرگه گاد با جی بزرگ اشاره به خداوند یکتا داره و اگر شما مثلا در ادیانی که چند خدایی هستن مثلا مثل ادیان هندی یا هر ادیان دیگری جیش به صورت جی کوچک نوشته میشه این نکته بسیار ریزیه will forgive یعنی خواهد بخشید مورد اف قرار خواهد داد آس یعنی ما را God will forgive us یعنی خداوند ما را خواهد بخشید به خاطر بزرگترین اشتباهاتی که در زندگیمون کردیم یعنی تلف کردن زمانمون و از اینکه از عمرمون در جهت پیشرفت در جهت کمک به دیگران استفاده نکردیم God will forgive us یعنی خداوند ما را خواهد بخشید امیدوارم که خداوند واقعا ما را ببخشه و کمکمون کنه God will forgive us God will forgive us. Do not worry. I will forget you. Don't worry I will forget you Do not worry یعنی نگران نباش worry یعنی نگران بودن و do not worry حالت نهی داره یعنی منفی امری Do not worry یعنی نگران نباش و خیلی پرکاربرده. Don't worry I will forget یعنی من فراموش خواهم کرد. کیو فراموش خواهی کرد؟ You تو رو I will forget you من تو را فراموش خواهم کرد مثلا دو تا زوج دو تا دلبری که قبلا با هم خیلی خوب بودن حالا دارن از هم جدا میشن میگه don't worry نگران نباش I will forget you من تو را فراموش خواهم کرد حالا در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید Don't worry I will forget you Don't worry, I will forget you. Mother will give some milk to my cat. Mother will give some milk to my cat. mother یعنی مادر چه شده دقت بفرمایید در تلفظش زبون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز میشه مادر مادر mother mother چیکار میکنه will give خواهد داد چی some milk مقداری شیر milk میشه شیر و سام یعنی مقداری مقداری شیر که نمیدونیم چقدر پس میگیم سام ملک به کی تو به مای کت به گربه من شما گربه تو خونه نگهداری میکنی و مادر به گربت شیر میده فکر کن مادر شما اجازه بده گربه بیاری خونه نگهداری بکنی <laughs> mother will give some milk to my cat مادر به گربه من کمی شیر خواهد داد حالا شما بنویسید در قسمت کامنت mother will give some milk to my cat Mother will give some milk to my cat. We will go to a clean beach in Sydney. We will go to a clean beach in Sydney. We will go یعنی ما خواهیم رفت به کجا؟ To به ا یک clean یعنی پاک و تمیز Beach یعنی ساحل in در سیدنی در سیدنی We will go to a clean beach in Sydney ما به یک ساحل تمیز در سیدنی خواهیم رفت امیدوارم شما هم هر کجایی که آرزو دارید بهش برسید و بتونید برید و دنیا رو بگردید از رهگذر یادگیری زبان انگلیسی پس جملمون اینه در قسمت کامنت می نویسیم و آرزو می کنیم برای همه که به جایی که میخوان برسن We will go to a clean beach in Sydney We will go to a clean beach in Sydney I will have five friends. I will have five friends. I will have یعنی من خواهم داشت. چی خواهی داشت؟ Five پنج friends دوستان I will have five friends من پنج تا دوست خواهم داشت ما تو فارسی دیگه جمع نمیبندیم اما تو انگلیسی قاعدش اینجوریه وقتی میخوایم بگیم چند تا از چیزی مثلا پنج تا دوست طبیعتا دوست رو باید جمع ببندیم و در اینجا میشه friends I will have five friends من توی اون مدرسه جدیدم پنج تا دوست خواهم داشت چند تا I will have five friends من پنج تا دوست خواهم داشت I will have five friends I will have five friends. You will hear Maury's voice. You will hear Maury's voice. You will hear یعنی تو خواهی شنید چی رو موریز voice voice یعنی صدا موری یعنی فردی به نام موری و در اینجا آپاستروفی اس گرفته یعنی موری آپاستروفی اس voice بعدش یعنی صدای موری صدایی که متعلق به موریه و برای بیان مالکیت چیزی به یک انسان و یا حیوان و یا به زمان از آپاستروفی اس استفاده کنیم پس در اینجا موریز وایس یعنی صدای موری وایس موری You will hear موریز وایس یعنی تو صدای موری را خواهی شنید و اکنون دارید صدای موری رو میشنوید که موری در خدمت شماست در کانال انگلیسی مثل آب خوردن و خدمتگزار شماست حالا در قسمت کامنت بنویسید و آپاستروفی مالکیت رو خوب یاد بگیرید You will hear Maury's voice You will hear Maury's voice. You will hate your life from now on. You will hate your life from now on. You will hate یعنی تو متنفر خواهی بود از چی؟ Your life زندگیت From از now on از این پس از الان به بعد From now on یک عبارت یعنی از الان به بعد از الان به آینده You will hate your life from now on یعنی تو از این پس از زندگیت متنفر خواهی بود کاری میکنم که از زندگیت متنفر بشی البته امیدوارم این اتفاق نیفته فرض کنید این یک تکه از یک فیلم مثلا دارید نگاه میکنید طرف میگه یک بلایی به سرت میارم که از زندگیت از این به بعد دیگه متنفر بشی پس در قسمت کامنت می نویسیم و خودمون رو جای اون بازیگر فیلم جا میزنیم و می نویسیم و بیان میکنیم You will hate your life from now on You will hate your life from now on Jack will kill his time in that noisy city. Jack will kill his time in that noisy city. جک یعنی آقایی به اسم جک will kill یعنی خواهد کشت از بین خواهد برد چی رو his time زمانش رو وقتش رو کجا in در that اون نویزی یعنی پرسر و صدا سیتی یعنی شهر نویزی سیتی یعنی شهر پرسر و صدا that noisy city یعنی اون شهر پرسر و صدا Jack will kill his time in that noisy city. Jack زمانش رو وقتش رو در اون شهر پرسر و صدا از دست خواهد داد یا خواهد کشت. پس حواستون باشه به جک بگید که به اون شهر نره و در قسمت کامنت به همه بگید که بدونند Jack will kill his time in that noisy city. Jack will kill his time in that noisy city. You will know then. You will know then. Then یعنی سپس یا آنگاه will know یعنی خواهی دانست کی you you will know یعنی تو خواهی دانست تو خواهی فهمی چی رو then آنگاه یعنی چی you will know then یعنی تو اون وقت میفهمی حالا بهت میگم you will know then تو اون وقت میفهمی حالا شما در قسمت کامنت منو بترسونید و بگید you will know then اون وقت میفهمی چه بلایی سرت میاره سعی کنید پلا سر کسی نیارید در قسمت کامنت بنویسید you will know then You will know then We will learn English here. We will learn English here. We will learn یعنی ما فرا خواهیم گرفت یا ما یاد خواهیم گرفت چی رو؟ English انگلیسی رو کجا؟ here اینجا در کانال وزین انگلیسی مثل آب خوردن پس در اینجا میشه انگلیسی یاد گرفت اونم مثل آب خوردن بله عزیز دلم اگر شما به توصیه های ما گوش بدید با ما همراه باشید در تمرینات شرکت بکنید و اگر عبارت ها رو با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این درس مقایسه بکنید قطعا رشد خوبی خواهید داشت و قطعا در اینجا انگلیسی رو یاد خواهید گرفت حالا با هم می نویسیم و تکرار می We will learn English here We will learn English here They will leave Iran tomorrow morning They will leave Iran tomorrow morning. They یعنی آنها will leave یعنی ترک خواهند کرد خواهند رفت از اونجا از کجا ایران از ایران tomorrow یعنی فردا morning یعنی صبح tomorrow morning یعنی فردا صبح they will leave یعنی آنها ترک خواهند کرد آنها از ایران خواهند رفت به سمت سرزمین آرزوهاشون امیدوارم شما هم هرچه چه سریعتر به سرزمین آرزوهاتون برید به جایی برید که از خاورمیانه دست کم دور باشید از این همه اختشاش از این همه شلوغی از این همه جنگ و کشتار امیدوارم به سرزمین آرزوهاتون برسید و اونجا بتونید رشد بکنید به انسانیت کمک کنید به بشریت کمک کنید هر چند ناچیز بتونیم سهم خودمون رو در این دنیا انجام بدیم بشود آنچه باید بشود پس برای اینکه بتونیم رشد بکنیم می نویسیم در قسمت کامنت They will leave Iran tomorrow morning They will leave Iran tomorrow morning Maria will listen to her mother's advice. Maria will listen to her mother's advice. Maria یعنی خانومی به نام ماریا will listen یعنی گوش خواهد داد گوش خواهد کرد به چی؟ to به her مال او مال اوی خانم mother's advice توصیه مادرش پس در اینجا آپاستروفیس برای مالکیت چیزی به نسبت انسان استفاده شده mother's advice یعنی توصیه مادر پس her mother's advice میشه توصیه مادر اون خانم اون خانم کیه؟ ماریا ماریا will listen to her mother's advice ماریا به توصیه مادرش گوش خواهد داد شما هم بچه های خوبی باشید به توصیه های مادرتون گوش بدید البته اگر همراه با اقلانیت و منطق بود پس در قسمت کامنت می نویسیم ماریا will listen to her mother's advice Maria will listen to her mother's advice We will live here for five years. We will live here for five years. We will live یعنی ما زندگی خواهیم کرد. کجا؟ Here. اینجا. چه مدت؟ For برای یا به منظور five years. پنج سال. چرا years اس گرفته؟ خب طبیعه پنج جمعه. پس میشه five years. for five years یعنی به مدت یا برای پنج سال We will live here ما اینجا زندگی خواهیم کرد در قلب شما ما زندگی خواهیم کرد در خاطره های شما زندگی خواهیم کرد و کمک خواهیم کرد که شما رشد کنید شما هم به خودتون کمک کنید در تمرینات شرکت کنید و با صدای رسا تکرار بکنید حتما فراموش نکنید صدای خودتون رو ضبط کنید با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید پس در قسمت کامنت با هم می نویسیم We will live here for five years We will live here for five years Maury will look at the picture and will laugh. Maury will look at the picture and will laugh. موری یعنی فردی به نام موری will look یعنی نگاه خواهد کرد نظاره خواهد کرد به چی؟ at به the picture به اون عکسه and و will laugh خواهد خندید پس لف میشه خندیدن موری will look at the picture and will laugh یعنی موری به تصویر نگاه خواهد انداخت و خواهد خندید امیدوارم شما هم لبخند روی لبهاتون همیشه باشه شاد باشید و تندرست پس در قسمت کامنت می نویسیم موری will look at the picture and will laugh موری will look at the picture and will laugh پدرو will lie to his girlfriend. Pedro will lie to his girlfriend. پدرو یعنی آقایی به نام پدرو will lie یعنی دروغ خواهد گفت عجب کلکیه به کی تو به his مال اوی آقا girlfriend girlfriend هم که دیگه ماشاءالله همتون میدونید چیه یعنی دوست دختر شیطونا اونایی که دوست دختر دارید Pedro will lie پدرو دروغ خواهد گفت به کی to his girlfriend به دوست دخترش آقا دروغ نگید دیگه پس حالا ما به خاطر اینکه نشون بدیم این کار انجام نمیدیم می نویسیم در قسمت کامنت Pedro will lie to his girlfriend Pedro will lie to his girlfriend I will make a toy for you. I will make a toy for you. I will make یعنی من خواهم ساخت درست خواهم کرد چی رو؟ توی یک اسباب بازی توی پس میشه اسباب بازی برای کی میخوای درست کنی for you برای تو I will make a toy for you من برای تو یک اسباب بازی خواهم ساخت I will make a toy for you I will make a toy for you You will need some money to pay bills. You will need some money to pay bills. You will need یعنی تو نیاز خواهی داشت به چی؟ Some money مقداری پول برای چی؟ To به منظور برای pay پرداخت کردن bills قبض ها مثلا قبض آب و برق بیلز پس در اینجا جمع شده بیل میشه صورت حساب یا قبض و بیلز یعنی صورت حساب ها You will need some money to pay bills یعنی تو به مقداری پول نیاز خواهی داشت که چه کار بکنی که قبض ها رو پرداخت بکنی You will need some money to pay bills You will need some money to pay bills Waiter will open the door for you. Waiter will open the door for you. Waiter یعنی پیشخدمت پیشخدمت آقا waitress میشه پیشخدمت خانم مثلا در یک رستوران یک پیشخدمتی اونجا کار میکنه و حالا میخواد در رو برای شما باز بکنه will open یعنی باز خواهد کرد چی رو the door اون در مشخص رو for برای you برای تو Waiter will open the door for you. شما نیازی نیست به در دست بزنید. Waiter will open the door for you. پیشخدمت در را برای شما باز خواهد کرد. حالا در قسمت کامنت بنویسید که waiter چی کار میخواد بکنه. Waiter will open the door for you. Waiter will open the door for you. Susie will organize the meeting for them. Susie will organize the meeting for them. سوزی یعنی خانومی به نام سوزی. will organize یعنی ترتیب خواهد داد مرتب خواهد کرد منظم خواهد کرد چی رو the meeting اون قرار ملاقات رو برای کی for them برای آنها سوزی فرض کنید که کارمند شرکت یا منشی شرکت کار میخواد بکنه will organize مرتب خواهد کرد نظم خواهد بخشید یا ست خواهد کرد چی رو the meeting اون قرار ملاقات مشخص رو for them برای آنها پس حالا با هم در قسمت کامنت می نویسیم Susie will organize the meeting for them Susie will organize the meeting for them They will close the door in winter. They will close the door in winter. They will close the door یعنی آنها در را خواهند بست. کی in winter در زمستان. پس زمستون در را خواهند بست که سرما نیاد. They will close the door in winter. They will close the door in winter. We will pay the bills by credit card. We will pay the bills by credit card. We will pay یعنی ما پرداخت خواهیم کرد چی رو؟ The bills اون صورت حسابا رو اون قبض ها رو با چی؟ by توسط به وسیله credit اعتبار کارد یعنی کارت ما تو فارسی میگیم کارت تو انگلیسی میگن کارد credit card یعنی کارت اعتباری we will pay the bills by credit card یعنی ما ها را یا صورت ها را با کارت اعتباری پرداخت خواهیم کرد آفرین بر شما که اینترنتی کاراتون رو انجام میدید حالا در قسمت کامنت بنویسیم و بیاموزیم we will pay the bills by credit card we will pay the bills by credit card Kids will play in the yard. Kids will play in the yard. Kids یعنی بچه ها. Kid یعنی بچه. Kids یعنی بچه ها. Will play یعنی بازی خواهند کرد. دوستان در مورد تلفظ play دقت بکنید. نگفتم play. play بین P و L صدایی وجود نداره. این در The Yard در اون حیات مشخص که گوینده و شنونده دارن در موردش صحبت میکنن به خاطر همین از THE استفاده میشه Kids بچه ها will play بازی خواهند کرد in the yard تو حیات حالا نوبت شماست که بگید بچه ها کجا چه کار خواهند کرد پس می نویسیم و تکرار می کنیم Kids will play in the yard Kids will play in the yard. Maria will put the letter on the table. Maria will put the letter on the table. Maria یعنی خانومی به نام ماریا will put یعنی قرار خواهد داد یا خواهد گذاشت چی رو the letter letter یعنی نامه the letter یعنی اون نامه مشخص یعنی اون نامهه کجا میخواد بذاره on روی the table The table چون THE گرفته داره اشاره میکنه به یک میز table که میدونید یعنی میز و تلفظ درستش table دوستان حتما شما باید تلفظ درست دو تا حرفی که بی صدا هستن و پشت سر هم قرار میگیرن رو در انگلیسی یاد بگیرید مثل people مثل تیبل تیبل نیست تیبل بل بل پس the table داره اشاره میکنه به اون میز مشخص و the letter داره اشاره میکنه به اون نامه مشخص و وقتی که میگه ماریا will put the letter on the table یعنی ماریا اون نامه ها رو روی میز قرار خواهد داد حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بدرخشید و همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید ماریا will put the letter on the table Maria will put the letter on the table It will rain tomorrow night. It will rain tomorrow night. It یعنی آن در اینجا اشاره میکنه به باران. It will rain یعنی باران خواهد بارید. کی tomorrow night tomorrow یعنی فردا night یعنی شب tomorrow night یعنی فردا شب it will rain tomorrow night یعنی فردا شب باران خواهد بارید it will rain tomorrow night it will rain tomorrow night I will read her letter carefully. I will read her letter carefully. I will read یعنی من خواهم خواند her یعنی مال اوی خانم letter یعنی نامه یا حرف ولی در اینجا یعنی نامه careful یعنی مراقب carefully یعنی با مراقبت با دقت I will read her letter carefully یعنی من نامه اوی خانم را با دقت خواهم خواند با دقت بررسیش خواهم کرد حالا در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید I will read her letter carefully I will read her letter carefully We will reply their message instantly. We will reply their message instantly. We یعنی ما will reply یعنی پاسخ خواهیم داد به چی؟ their مال آنها message message یعنی پیام دوستان دقت بکنید مسیج یا مسیج نیست مسیج مسج خیلی راحت چرا خودتون رو اذیت میکنید چرا میگید مسج چرا میگید مسج آقا مسج مسج مسج یعنی پیام instantly یعنی به سرعت بدون فوت وقت پس جملهمون اینه We will reply their message instantly یعنی ما پیام آنها را سریعا پاسخ خواهیم داد حالا شما هم سریعا همین جمله را در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید. We will reply their message instantly. We will reply their message instantly. I will run to lose weight. I will run to lose weight. I will run یعنی من خواهم دوید برای چی؟ تو به منظور برای lose از دست دادن weight وزن lose weight یعنی وزن کم کردن کاهش وزن اینکه وزنمون رو کم کنیم اگر چاقیم I will run to lose weight یعنی من برای کاهش وزن خواهم دوید پس جملمون این شد I will run to lose weight من برای کاهش وزن خواهم دوید آره تو گفتی منم باور کردم از شنبه حالا میبینی بسیار خوب حالا در قسمت کامنت بنویسید I will run to lose weight I will run to lose weight Maury will say it to you tomorrow. Maury will say it to you tomorrow. موری یعنی آقای موری will say یعنی خواهد گفت چی رو it it اشاره میکنه به اون موضوعی که دارن در موردش صحبت میکنن to you به تو tomorrow یعنی فردا موری ویل say it to you tomorrow یعنی موری فردا آن را به تو خواهد گفت فردا اون موضوع را به تو خواهد گفت حالا در قسمت کامنت بنویسید که موری کی خواهد گفت موری will say it to you tomorrow موری will say it to you tomorrow I will see Julie tomorrow night. I will see Julie tomorrow night. I will see یعنی من خواهم دید. جولی یعنی یک خانومی به نام جولی و همونطور که میبینید اسم خاصه پس حرف اولش به صورت کپتال یا بزرگ نوشته شده tomorrow یعنی فردا night یعنی شب tomorrow night یعنی فردا شب فردا شب چه اتفاقی خواهد افتاد I will see Julie من جولی را خواهم دید جملمون پس این شد I will see Julie tomorrow night من فردا شب جولی را خواهم دید امیدوارم که خیر باشه و <laughs> مسئله ایجاد نشه پس در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I will see Julie tomorrow night I will see Julie tomorrow night Susie will sell all her furniture to buy a house. Susie will sell all her furniture to buy a house. سوزی یعنی خانومی به نام سوزی will sell یعنی خواهد فروخت all یعنی همه her مال اوی خانم اوی خانم کیه سوزی furniture یعنی لوازم خانگی یا لوازمی که در خانه استفاده میشه to buy که بخرد a house یک خانه یا یک ساختمان پس جملهمون اینه سوزی will sell all her furniture to buy a house سوزی همه لوازم خانگیش را برای خرید یک خانه خواهد فروخت پس بنده خدا راه دیگه هم نداره با این گرونی ها باید کل لوازمش رو بفروشه تا بتونه یک خونه بخره حالا جملمون رو که اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید سوزی will sell all her furniture to buy a house Susie will sell all her furniture to buy a house Peter will send me some money. Peter will send me some money. پیتر یعنی آقایی به نام پیتر will send یعنی خواهد فرستاد ارسال خواهد کرد برای کی می برای من سام مقداری که مشخص نیست چقدر مانی پول سام مانی یعنی مقداری پول کمی پول Peter will send me some money یعنی پیتر مقداری پول برای من خواهد فرستاد و همین خیال باش که پیتر برای شما پول بفرسته <laughs> حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید که پیتر چه خواهد کرد پیتر will send me some money پیتر will send me some money We will sign the contract. We will sign the contract. We will sign یعنی ما امضا خواهیم کرد. چی رو؟ The contract یعنی اون قرارداد رو. Contract یعنی قرارداد. پس دوستان قنترات یا همچین چیزی نیست. Contract contract یعنی قرارداد the contract یعنی اون قرارداد مشخص رو که گوینده و شنونده میدونن چیه و دارن در موردش صحبت میکنن We will sign the contract یعنی ما قرارداد رو امضا خواهیم کرد حالا نوبت شماست شما هم اگر میخواهید قرارداد موفقیتتون رو امضا بکنید در قسمت کامنت بنویسید We will sign the contract We will sign the contract. Sarah will sing a song tomorrow. Sarah will sing a song tomorrow. سرا یعنی خانمی به نام سارا ویل سینگ یعنی آواز سر خواهد داد یا آواز خواهد خواند چی سانگ یک شعر تومارو یعنی فردا پس جملمون اینه سرا ویل سینگ سانگ تومارو سارا فردا یک ترانه خواهد خواند یا سارا فردا یک آواز خواهد خواند سرا ویل سینگ سانگ tomorrow Sarah will sing a song tomorrow. Children will sit on the corner of the yard. Children will sit on the corner of the yard. children یعنی بچه ها child یعنی بچه children جمعشه در انگلیسی به این صورت child رو باید جمع ببندید تقریبا معادل جمع مکسر در عربی یا فارسی children پس میشه جمع بچه میشه بچه ها will sit یعنی خواهند نشست کجا On در یا روی the corner در گوشه corner میشه گوشه the yard یعنی حیات corner of the yard یعنی گوشه حیات children will sit on the corner of the yard یعنی بچه ها در گوشه حیات خواهند نشست children will sit on the corner of the yard Children will sit on the corner of the yard. I will sleep in the car tonight. I will sleep in the car tonight. I will sleep یعنی من خواهم خوابید کجا؟ in در داخل the car اون ماشینه tonight امشب وا چی شد؟ I will sleep in the car tonight. من امشب داخل ماشین خواهم خوابید. احتمالا با خانومش دعوا شده خانومش از خونه انداختتش بیرون و مجبوره که در ماشین بخوابه حالا شما بگید که چه کار خواهید کرد I will sleep in the car tonight I will sleep in the car tonight Pedro and Martha will smoke here. Pedro and Martha will smoke here. پدرو ان مارتا یعنی مشخصه که دوتا فرد هستند چرا چون اول اسمشون به صورت بزرگ نوشته شده نشون میده که دوتا فرد خاص هستند ویل سموک یعنی سیگار خواهند کشید سیگار دود خواهند کرد کجا here اینجا پس من اینه پدرو and مارتا will smoke here پدرو و مارتا اینجا سیگار خواهند کشید حالا شما بگید که پدرو و مارتا چه کار خواهند کرد و کجا این کار رو خواهند کرد پس در قسمت کامنت می نویسیم پدرو and مارتا will smoke here پدرو and مارتا will smoke here You will speak English fluently someday. You will speak English fluently someday. You will speak یعنی تو صحبت خواهی کرد. English یعنی زبان انگلیسی. تلفظش رو دقت بفرمایید. English. English. انگلیش نگید دوستان. English. English. English. fluent یعنی روان fluently یعنی به روانی بدون مشکل به راحتی someday یعنی یک روزی some یعنی بعضی یا برخی day یعنی روز someday یعنی روزی یک روزی که نامشخص دقیقا کی you will speak English fluently someday یعنی تو روزی انگلیسی رو به روانی صحبت خواهی کرد این ندای ما از جانب انگلیسی مستحب خوردن به شما عزیزانه دوستان شما بدون شک روزی انگلیسی رو به روانی صحبت خواهید کرد اگر در تمرینات شرکت بکنید اگر طبق روش کار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید هنگام بیان و خوندن از عبارت ها و جملات و حتما مقایسه بکنید با نحوه بیان در این درس ها یا هر درس دیگری که در حال تمرین نشستید. پس با هم در قسمت کامنت می نویسیم You will speak English fluently someday You will speak English fluently someday Computer will spell all the sentence for me. Computer will spell all the sentence for me. Computer که معرف حضورتونه کمپیوتر کامپیوتر تلفظ درست در انگلیسی نیست کمپیوتر کمپیوتر will spell یعنی اسپل خواهد کرد هجی خواهد کرد غلطهای املایی مرا به من خواهد گفت چی رو all the sentence کل اون جمله ها رو for me برای من پس من اینه computer will spell all the sentence for me یعنی کامپیوتر کل جمله ها رو برای من هجی خواهد کرد برای من spell خواهد کرد حالا در قسمت کامنت می نویسیم که کامپیوتر برای کی چه کاری خواهد کرد computer will spell all the sentence for me Computer will spell all the sentence for me. We will spend a lot in Paris. We will spend a lot in Paris. We will spend یعنی ما خرج خواهیم کرد صرف خواهیم کرد چقدر a lot خیلی زیاد کجا این پاریس پاریس یعنی پاریس شهر بسیار گرونی احتمالا We will spend a lot in Paris ما در پاریس خیلی خرج خواهیم کرد خیلی پول هزینه خواهیم کرد به به تبریک به شما که قراره برید پاریس حالا اگرم خرج میکنید قطعا دارید و دارندگی و برازندگی بسیار خوب در قسمت کامنت می نویسیم We will spend a lot in Paris We will spend a lot in Paris Father will stand by the car Father will stand by the car. Father یعنی پدر. Will stand یعنی خواهد ایستاد. کجا؟ by نزدیک the car اون ماشینه یا ماشین مشخص که دو نفر دارند صحبت میکنن father will stand by the car یعنی پدر کنار یا نزدیک ماشین خواهد ایستاد father will stand by the car father will stand by the car I will start the plan from tomorrow. I will start the plan from tomorrow. I will start یعنی من شروع خواهم کرد چی رو the plan اون پلنه رو اون برنامه هر رو که برای خودم نوشتم از کی from از tomorrow فردا اه از فردا میخوای شروع کنی از امروز چرا نه شما اگه شروع کننده بودی از امروز شروع میکردی قربونت حالا در قسمت کامنت با هم می نویسیم I will start the plan from tomorrow I will start the plan from tomorrow I will study hard for that exam. I will study hard for that exam. I will study یعنی من مطالعه خواهم کرد. Hard یعنی سخت. I will study hard یعنی من سخت مطالعه خواهم کرد چرا برای چی for برای یا به منظور that اون اگزم اگزم یعنی امتحان یا آزمون I will study hard for that exam یعنی من برای اون آزمون سخت مطالعه خواهم کرد آفرین بر شما که مطالعه می کنید آفرین بر شما که در حال یادگیری هستید خودتون رو نشون بدید رشدتون رو تقویت بکنید با نوشتن ها و جملات در قسمت کامنت و تکرار اونها با صدای رسا I will study hard for that exam I will study hard for that exam Roger will suggest us a good restaurant Roger will suggest us a good restaurant. Roger یعنی آقایی به نام راجر will suggest یعنی پیشنهاد خواهد داد به کی us به ما یا ما را a یک good خوب restaurant restaurant یعنی رستوران راجر will suggest us a good restaurant یعنی راجر یک رستوران خوب به ما پیشنهاد خواهد داد آره جون امش اگر راجر رستوران خوب بلد بود که خودش میرفت حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید راجر will suggest us a good restaurant Roger will suggest us a good restaurant I will swim in the cold water next winter. I will swim in the cold water next winter. I will swim یعنی من شنا خواهم کرد. In the cold water cold یعنی سرد water یعنی آب In the cold water یعنی در آب سرد Next بعدی یا آینده Winter Winter یعنی زمستان Next winter یعنی زمستان بعدی I will swim in the cold water next winter یعنی من زمستان بعدی در آب سرد شنا خواهم کرد از اون وعده های سرخرمن داری میدیا I will swim in the cold water next winter. I will swim in the cold water next winter. Maria will take the money from Jackson. Maria will take the money from Jackson. ماریا یعنی خانم ماریا will take یعنی خواهد گرفت یا بر خواهد داشت چی رو the money اون پوله رو از کی from از جکسن از آقایی به نام جکسن احتمالا ماریا خانم جکسن بوده و حالا جدا شدن حالا پول قرار ازش بگیره ماریا will take the money from جکسن ماریا پول را از جکسن خواهد گرفت حالا شما در قسمت کامنت بنویسید که ماریا از کی چه کار خواهد کرد. ماریا will take the money from Jackson. ماریا will take the money from Jackson. I will talk to my brother again about this issue. I will talk to my brother again about this issue. I will talk یعنی من صحبت خواهم کرد با کی؟ To با my brother برادرم again again یعنی دوباره about در مورد this این issue مسئله یا ایشو پس جملمون این شد I will talk to my brother again about this issue من با برادرم در مورد این مشکل دوباره صحبت خواهم کرد حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید I will talk to my brother again about this issue I will talk to my brother again about this issue Mori will teach me some critical rules. موری will teach me some critical rules. موری یعنی فردی به نام موری آقایی به نام موری will teach یعنی آموزش خواهد داد یاد خواهد داد به کی می مرا به من سام مقداری مقداری که نمیدونیم تعدادش چند تاست critical یعنی حیاتی یا اساسی rules یعنی قواعد rule یعنی قاعده rules یعنی قواعد یا قانون ها موری will teach me some critical rules یعنی موری چند تا از قوانین حیاتی را به من یاد خواهد داد حالا در قسمت کامنت بنویسید که موری چه خواهد کرد و با صدای رسا تکرار بکنید موری will teach me some critical rules Mori will teach me some critical rules. Mother will tell us a romantic story tonight. Mother will tell us a romantic story tonight. Mother یعنی مادر will tell یعنی خواهد گفت us یعنی ما را یا به ما ا یعنی یک romantic یعنی رومانتیک story یعنی داستان tonight یعنی امشب Mother will tell us a romantic story tonight یعنی مادر امشب برای ما یک داستان رمانتیک خواهد گفت حالا شما در قسمت کامنت بنویسید Mother will tell us a romantic story tonight Mother will tell us a romantic story tonight I am not sure, but I will think about it. I'm not sure, but I will think about it. I'm not sure یعنی من مطمئن نیستم. I'm sure یعنی من مطمئنم و I'm not sure حالت منفیه یعنی من مطمئن نیستم. But اما I will think من فکر خواهم کرد about در مورد it اون موضوعه I will think about it یعنی در موردش فکر خواهم کرد I'm not sure but I will think about it من مطمئن نیستم اما در موردش فکر خواهم کرد طرف رو دارید قلاب سنگ می کنید حالا در قسمت کامنت بنویسید و یاد بگیرید این جمله بسیار پرکاربرد رو I'm not sure but I will think about it I'm not sure but I will think about it I will throw the key for you. I will throw the key for you. I will throw یعنی من پرتاب خواهم کرد چی رو the key اون کلیده رو کلید خونمون رو از بالا برات پرت میکنم که بیای بالا برای کی for you برای تو پس جملمون این شد I will throw the key for you I will throw the key for you. We will translate that story for you guys. We will translate that story for you guys. We will translate یعنی ما ترجمه خواهیم کرد That یعنی آن That story یعنی اون داستانه رو For you برای شما یا برای تو Guys یعنی بچه ها یا رفقا Guy یعنی رفیق یارو طرف Guys جمعشه پس جملمون اینه We will translate that story for you guys We will translate that story for you guys. We will travel to Canada next fall. We will travel to Canada next fall. We will travel یعنی ما سفر خواهیم کرد. در مورد تلفظ travel دوستان دقت بفرمایید بین T و R صدایی وجود نداره. پس نباید بگید travel. Travel to به کانادا به کانادا next بعدی یا آینده fall fall یعنی پاییز پس چه خبر خوبی We will travel to Canada next fall ما پاییز آینده به کانادا سفر خواهیم کرد حالا در قسمت کامنت شما بنویسید و تکرار بکنید We will travel to Canada next fall We will travel to Canada next fall We will try this method many times. We will try this method many times. We will try یعنی ما سعی خواهیم کرد یا ما امتحانش خواهیم کرد چی رو this method این متد رو در فارسی میگیم متد یا روش اما در انگلیسی method تلفظ درستشه many یعنی بسیاری times یعنی دفعات many times یعنی دفعات زیاد We will try this method many times. ما این متد را بارها امتحان خواهیم کرد. حالا شما هم این متد رو که ما خدمتتون بیان میکنیم یعنی جملات رو در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار بکنید رو امتحان کنید و ببینید چه معجزه ای در یادگیریتون اتفاق میفته پس جملمون اینه We will try this method many times We will try this method many times Maury will turn off the lights. Maury will turn off the lights. موری will turn off یعنی موری خاموش خواهد کرد The lights یعنی اون چراغ ها رو اون چراغ های مشخص رو مثلا چراغ های خونه رو شب میخوایم بخوابیم پس کی چراغ رو خاموش میکنه موری will turn off the lights موری چراغ ها رو خاموش خواهد کرد حالا شما در قسمت کامنت بنویسید موری will turn off the lights موری will turn off the lights Susie will turn on the TV tonight. Susie will turn on the TV tonight. Susie, یعنی خانومی به نام سوزی will turn on یعنی روشن خواهد کرد چی رو the TV تلویزیونه رو کی tonight امشب سوزی will turn on the TV tonight یعنی سوزی امشب تلویزیون را روشن خواهد کرد Susie will turn on the TV tonight. Susie will turn on the TV tonight. Julie will type that letter very fast. Julie will type that letter very fast. جولی یعنی خانم جولی will type یعنی تایپ خواهد کرد that یعنی آن letter یعنی نامه that letter یعنی اون نامه very fast یعنی بسیار سریع پس جولی دستش در تایپ کردن خیلی سریعه و جولی will type that letter very fast جولی اون نامه رو خیلی سریع تایپ خواهد کرد حالا شما در قسمت کامنت بنویسید که جولی چه کار خواهد کرد Julie will type that letter very fast Julie will type that letter very fast You will understand the meaning someday. You will understand the meaning someday. You will understand یعنی تو خواهی فهمید. The meaning یعنی اون معنیه رو اون مفهومه رو که مد نظره و دارم در موردش صحبت میکنم someday یعنی یک روزی یک روز نامشخص در آینده معنی حرف من رو خواهی فهمید حالا شما بگید You will understand the meaning someday این حرفی که الان دارم بهت میزنم و روزی میرسه که معنیشو خواهی فهمید حالا شما با صدای رسا تکرار بکنید و بنویسید You will understand the meaning someday You will understand the meaning someday We will use our own cars We will use our own cars. We will use یعنی ما استفاده خواهیم کرد از چی؟ Our own cars Our own یعنی مال خودمان Cars یعنی خودروها یا ماشینها We will use our own cars یعنی ما از ماشینهای خودمان استفاده خواهیم کرد حالا در قسمت کامنت بنویسید که شما از چه ماشینهایی استفاده خواهید کرد We will use our own cars We will use our own cars. I will wait for you at Fifth Street. I will wait for you at Fifth Street. I will wait یعنی من منتظر خواهم بود برای کی for you برای تو عزیز دلم در کجا at در fifth فیفت یعنی پنجم five که یعنی پنج فیفت یعنی پنجم یا پنجمین ستریت یعنی خیابان فیفت ستریت یعنی خیابان پنجم I will wait for you at fifth street یعنی من در خیابان پنجم منتظر تو خواهم ماند عزیزم منتظرت میمونم تا وقتی که بیای پس جملمون اینه در قسمت کامنت بدرخشید بنویسید رشد کنید پیشرفت کنید I will wait for you at Fifth Street. I will wait for you at Fifth Street. I will walk to work tomorrow morning. I will walk to work tomorrow morning. I will walk یعنی من قدم خواهم زد یا راه خواهم رفت. کجا؟ To work به کار tomorrow فردا morning صبح tomorrow morning یعنی فردا صبح I will walk to work tomorrow morning یعنی من فردا صبح به سر کار پیاده خواهم رفت I will walk to work tomorrow morning I will walk to work tomorrow morning We will want a big house then. We will want a big house then. We will want یعنی ما خواهیم خواست. A big house یعنی یه خونه بزرگ یه خونه جادار then یعنی سپس یا آنگاه مثلا خانومه به آقاه میگه که ما باید مثلا دو تا بچه دیگه بیاریم بعد آقاه میگه در اون صورت یا سپس ما یک خانه بزرگ خواهیم خواست یعنی یک خونه بزرگ قطعا لازم دارن پس در قسمت کامنت می نویسیم We will want a big house then We will want a big house then. We will watch a nice movie tonight. We will watch a nice movie tonight. We will watch یعنی ما نگاه خواهیم کرد چی رو؟ A nice movie یه مووی نایس یا یک فیلم خوب Tonight یعنی امشب پس امشب یک فیلم خوب نگاه خواهیم کرد We will watch a nice movie tonight We will watch a nice movie tonight I will work in that company for 10 years. I will work in that company for 10 years. I will work یعنی من کار خواهم کرد. کجا؟ in در that company اون شرکته پس تلفظش رو دقت بفرمایید کمپانی نیست company company یعنی شرکت برای چه مدت for برای ten ده years سالها for ten years یعنی به مدت ده سال in that company یعنی در آن شرکت I will work in that company for ten years من در آن شرکت به مدت ده سال کار خواهم کرد پس بنویسیم و تکرار بکنیم I will work in that company for ten years I will work in that company for ten years Mother will worry about her children. Mother will worry about her children. Mother یعنی مادر. Will worry یعنی نگران خواهد شد. About در مورد her children. بچه هایش بچه های اوی خانم اوی خانم کیه؟ مادر مادر ای مادر عزیز که همیشه نگرانه بچه هاتی خداوند مادران مهربان شما رو حفظ بکنه و سایشون رو بالای سر شما مستدام نگه داره آرزوی تندرستی برای شما و خانوادتون داریم پس جملمون این شد Mother will worry about her children Mother will worry about her children I will write a romantic message for her. I will write a romantic message for her. I will write یعنی من خواهم نوشت. A romantic یک رومانتیک message پیام. A romantic message یعنی یک مسیج رومانتیک. یک پیام رومانتیک یا پیام عاشقانه. For برای her. اوی خانم. اوی خانم کیه کلک؟ برای همون که خودش میدونه I will write a romantic message for her من یک پیام عاشقانه یا رمانتیک برای او خواهم نوشت حالا شما بنویسید که این کار رو خواهید کرد در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I will write a romantic message for her I will write a romantic message for her Albert will waste his life by sleeping. Albert will waste his life by sleeping. Albert یعنی یه آقایی به نام آلبرت will waste یعنی هدر خواهد داد his life یعنی زندگی اوی مذکر کیه داره میگه آلبرتو by با sleeping خوابیدن پس آلبرت احتمالا زیاد میخوابه و زندگیش رو با خوابیدن هدر خواهد داد Albert will waste his life by sleeping Albert will waste his life by sleeping She will wave her hand to you She will wave her hand to you. She will wave یعنی او تکان خواهد داد چی رو her hand دستش رو to you برای تو فرض کنید که قراره برید یه کشور دیگه یه خانومی میاد فرودگاه دنبالتون بعد اون کسی که داره با شما صحبت میکنه او خانم رو میخواد بفرسته میگه she will wave her hand to you او دستش را برای تو تکان خواهد داد she will wave her hand to you she will wave her hand to you You will worship God from now on. You will worship God from now on. You will worship یعنی تو پرستش خواهی کرد تو عبادت خواهی کرد چه کسی رو God God با جی بزرگ یعنی خداوند یکتا From now on یعنی از الان به بعد این عبارت یعنی از الان به بعد From now on You will worship God from now on شما از این پس خداوند را عبادت خواهید کرد یا خواهید پرستید حالا در قسمت کامنت بدرخشید و بنویسید You will worship God from now on You will worship God from now on You bet I will win that prize. You bet I will win that prize. You bet یعنی تو شرط بندی میتونی بکنی اما یک معنی اصطلاحی داره یعنی شک نکن اصلا شک به دلت راه نده I will win من برنده خواهم شد چی رو that prize اون جایزه هر رو پس میشه You bet شک نکن I will win that prize من اون جایزه رو برنده خواهم شد امیدوارم شما هم برندگان واقعی این مسیر یادگیری باشید و با توجه به تمریناتی که شرکت میکنید و صدای خودتون رو هنگام خوندن عبارت ها و جملات ضبط میکنید و تکرار میکنید قطعا برنده این بازی خواهید بود پس جملمون اینه You bet I will win that prize شک نکن من اون جایزه رو برنده خواهم شد You bet I will win that prize You bet I will win that prize You will wear whatever I say. You will wear whatever I say. You will wear یعنی تو خواهی پوشید. Whatever یعنی هر چیزی. I say من میگم. You will wear whatever I say یعنی اون چیزی که خودت میخوای و نمیپوشی اون چیزی که من میگم و میپوشی You will wear whatever I say اون چیزی که من میگم رو خواهی پوشید You will wear whatever I say You will wear whatever I say I will wash the car myself this weekend. I will wash the car myself this weekend. I will wash یعنی من خواهم شست چی رو the car ماشینه رو اون ماشین مشخص رو myself یعنی من خودم یا مال من this یعنی این weekend یعنی پایان هفته this weekend یعنی این آخر هفته I will wash the car myself من خودم ماشین رو خواهم شست کی this weekend همین آخر هفته پس جملمون اینه بنویسیم که آخر هفته چه کار خواهیم کرد I will wash the car myself this weekend I will wash the car myself this weekend. Tara will welcome you at the airport. Tara will welcome you at the airport. ترا یعنی تارا خانمی به نام تارا will welcome یعنی خوشامد خواهد گفت به کی you به شما کجا at the airport در فرودگاه آقا چرا گفتی the airport نگفتی the airport برای اینکه اگر بعد از THE حرف صدادار گفتاری بیاد که در اینجا ا در airport اومده باید بگیم the نباید بگیم the پس the airport یعنی اون فرودگاهه At the airport یعنی در اون فرودگاه مشخص تارا will welcome you تارا به تو خوش آمد خواهد گفت امیدوارم که تارای شما هم منتظر شما باشه در کشور مقصدتون و اونجایی که دوست دارید برید و زندگی بکنید پس جملمون اینه در قسمت کامنت می نویسیم تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم تارا will welcome you at the airport Tara will welcome you at the airport. به و به آفرین بر شما دمتون گرم که همراه بودید با این کلاس با این جلسه درسی با این ویدئو و تا انتها دنبال کردید خوب تمرین کردید در قسمت کامنت تمرین ها رو نوشتید هر جمله رو نوشتید و با صدای رسا تکرار کردید و همین کار باعث میشه که هم اعتماد به نفستون بره بالا هم جرأت و جسارت بیان و صحبت کردنتون بره بالا و هم کم کم رفته رفته این رشد در شما اتفاق بیفته و به اون چیزی که میخواید برسید در واقع طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید باید تمرین و استفاده بفرمایید از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان که کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال میکنید و به دیگران هم معرفی میکنید تا اونها هم بتونن استفاده بکنن و رشد بکنن آرزوی ما برای شما و خانواده محترمتون تندرستی است و سلامتی است در هر کجای دنیا که هستید